wrong dengan Nabi gotu to goning banyak-banyak perkara tapi Allah jawab kepada Nabi supaya suruh royak sapa kepada puak-puak yang tak saya terima ajaran Quran bakpo boleh tak saya terima gitu mau duk torong gotu to torong gani begitulah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كنت بجانب الغرب إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكنا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر ۖ وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما مَا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ ما أتاهم من نذير من قبلك ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين آيات 44 sampai 47 surah Al-Qasas sambung kisah Nabi Musa tapi ayat-ayat ni tak ada sakut dengan Nabi Musa tapi sakut dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sakuk dengan Al-Quran yang Allah Ta'ala wahyukan kepada Nabi sebagai satu pandue untuk jadikan petunjuk bagi semua manusia di atas muka bumi. Allah juga sakuk ayat-ayat ni dengan orang-orang Quraisy utama sekali orang yang berada di zaman Nabi yang duduk torong dengan Nabi go to going banyak-banyak perkara tapi Allah jawab kepada Nabi supaya suruh royak sapa kepada puak-puak yang tak saya terima ajaran Quran bakpo boleh tak saya terima gitu duduk torong ke tu torong ke ni begitulah ayat 44 ni dan engkau wahai Muhammad tidak ada di sebelah barat tempat Nabi Musa menerima wahyu saya baca dah ayat ni 2-3 hari lepas iaitunya ya, Nabi tak ada duduk dalam hikam ketika Allah Ta'ala waktu orang wahyu kitab Taurah kepada Nabi Muhammad ketika kami sempurnakan penyerahan kitab Taurah kepadanya dan engkau juga tidak termasuk dalam bilangan orang-orang yang menyaksikan peristiwa itu Nabi tak ada duduk dalam hikam walaupun sikit tapi apa boleh Nabi tahu Anilah, ha, ayat katanya wahyu daripada Allah Ta'ala yang tuhewi Nabi tahu melalui Al-Quranul Karim itulah Allah Ta'ala raya walakinna ansya'na qurunan akan tetapi engkau hanya mengetahui kisah itu dengan jala kami memberikan wahyu kenabian kepadamu disebabkan kami telah mengadakan beberapa umat dari zaman Nabi Musa hingga ke zamanmu jadi Nabi dia tahunya melalui wahyu rengrau tang-tang. Di zaman Nabi Musa, lepas tu turun, turun, turun, turun, mari siapa kau zaman Nabi. Cuba kita gambar katanya, berapa ribu tahun. Tak mungkin manusia nak pergi tahu semua. Kalau sekiranya Allah tak ada, tak boleh tahu. Itulah Kro'eh yang dikatakan Allah raya pra'muan. รื่องrau hadap berlaku walaupun tak ada royak rakyat so so so so tapi Allah umum. Royak grup sekaligus. Supaya kita duk dengar orang-orang duk royak รื่องrau dia, perawat hidup dia. Saya nak misal mudah-mudah. Orang sore orang tanya dia. Lama mana dia mau tubik dari kampung ni? Lepas tu klik mari semula kampung. Oh, dia royak katanya kawal tubik ni 40 tahun. Geduk kerja situ, warga tu, warga ni. Dia royak dengan masa 2 minit tu. Masuk ruang ra 45 tahun. Brup! Sekali gung Ha, tu gitu. Allah pun royak sasa. Tak ada rai railaiyat. Gapo Nabi Musa, warga tu, warga ni. lepah pada Nabi Musa, Nabi tu, Nabi ni, Nabi tu. Walaupun ada royak sikit sebanyak keracat-keracat tapi rai laiyat dia one to one do buat gapo tak ada royak headkan samkan samkan sebab itulah nabi dia boleh tahunya melalui wahyu yang Allah bagi kepada dia kita pun duk duk baca baca baca baca baca sama ada dalam semaya luar semaya nak tahu katanya oh รื่องrau lagu ni setengah-setengah ayat tak ada sakut dengan hukum dia sakut dengan apa sakut dengan kisah kisah artinya รื่องrau Setengah-setengah ayat sangkut dengan kuna tam ceria tam walaupun duduk di dalam kisah. Untuk nak jadi manusia ni berjuruh baik. Ambil daripada isi yang duduk berlaku tu. Oh, tu heraya lagu ni. Maka kita kena kena patuh. Kena buat. Kena ikut. Lepas tu ada setengah-setengah. Jangan buat. Jangan ikut benda tu. Sebab apa tu heraya benda-benda yang tak baik. Orang-orang tak baik. Orang-orang tak berjuruh. Dia buat gapa orang-orang maka Allah tuan kita sebagai botrian alam ka apabila kita baca ayat Quran eh, kita gambar katanya orang-orang zaman dahulu yang coto-coto tak molek kita pun jangan dok jadi perwat perwat saat eh, perwat saat samdem benda-benda yang berlaku pada zaman dahulu berlaku pula di zaman sekarang ni nah ha, gitulah lagi kami telah mengadakan beberapa umat dari zaman Nabi Musa hingga ke zamanmu sampai berlanjutlah masa yang mereka lalui. Mananya? Hidup berlaku tiap-tiap zaman serta kuca kacilah agama yang mereka anuti. Gapo kuca kacil? Selerok habis. Orang lepas pada zaman Nabi Musa duk khianat kitab Taurat. Duk khianat, khianat isi hak ada dalam tu hak betul, hak benar. Nabi Musa tak ada dah. Nabi Harun tak ada dah. Tapi lahirnya nabi-nabi banyak mana di kalangan Bani Israel. Tapi orang-orang hak pandai kitab tu. Sebab tu Tuhan panggil ya ahlal kitab. Oh ชาวคัมภีร์ทั้งหลาย Chow Kampi ni adalah orang yang duduk dengan kitab Taurah baca siang malam siang malam siang malam tapi mari ping idea dan masuk dalam otak dia mari nak khianat eh kuasa nak khianat kitab ni gilop gigi gigi gi buai benar hak sebenar gi tulis dengan dengan tangan dia itulah Allah raya di dalam Quran fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadha min indillah celaka benar manusia yang tulis kitab dengan tangan mereka lepas pada tu dia royak katanya hak ninglah hak sebenar daripada Allah taala padahal dia duk direka dengan otak dia dengan tangan dia sendiri masya-Allah tu dia panggil acaya ti rai-reng dalam atas muka dunia ni manusia yang khianat ajari Allah adalah orang yang sederhaka-derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas muka bumi sampai ke hari kiamat. Sebab orang belakang-belakang duk gi boleh komo, duk gi boleh kuamru hak salah. Sebab tu tak ada kira siapa-siapa walaupun dia tak tulis Quran tapi dia tulis ajaran agama utama sekali ni. Lepas tu dia gi bit beun. Bit beun ko tetting. Hak ni ya Allah, tak tahu kita nak royak lagu mana tu. No orang hok gi tulis dengan congcai dia sengaja tulis ilmu ugamu nak wis Allah tapi kalau dia tak tahu tak apa sekoda katanya masa dia tulis tu dia tak tahu katanya hok mana betul hok mana salah dia ingat gapo dia tulis tulis tulis tulis tulis tapi orang-orang belakang dia tahu katanya oh, datuk ni tulis tak kena ni silap datuk ni tulis ha, mari betul mari betul tak apa tapi kalau sekiranya dia sengaja nak tulis kita tak kena hak ni sangat-sangat berdosa apatah lagi tulis kalau kita zaman lah ni nak tulis kera'at tulis kera'at sengaja tak si we kena ataupun ha, kalau orang zaman dulu dia kitab ia adanya kitab Taurah kitab Injil sengaja lop benda hak, hak betul Gi tulis hak salah nak jadi orang belakang hari tu. Cahaya katanya. Benar tu betul. Allah nak. Dan engkau pula tidak pernah tinggal bersama-sama penduduk negeri Madian. Membaca dan mempelajari dari mereka ayat-ayat keterangan kami tentang hal Nabi Musa di sana. Ni tu hadap kecek. Ha Nabi Musa ni harung rau di zaman-zaman dulu. Tapi rakyat kepada Nabi Muhammad katanya hey Muhammad mung tak ada duduk sekali dengan Nabi Musa ketika Nabi Musa duduk di Madian 10 tahun Duk tolong keluarga Nabi Syuib nikah di situ lepas cuba kita gambar 10 tahun ni kalau dia kita ambil rung rautai lawan Nabi Musa dia buat gapa kata cakap nah panjang cerita dia tapi tu mereka rung jadi pandok lah mung tak ada duduk sekali tapi mung tahu sebab wahyu aku wui kepada Muhammad tetapi kamilah yang mengutusmu menjadi Rasul dan memberi wahyu kepadamu mengenai hal itu. Mujo ni. Mujo Nabi Muhammad jadi Rasul. Allah. Lepas tu, kita sebagai umat Nabi pula. Kalu-kalu saja ni tak? Kalau kita buat, katanya, kita ni dibakit belum pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam <clears throat> nak jadi gapo tahu nak akidah kita amalan kita nak kena ke mana tahu duduk glewing tak kena duduk dalam jahiliah saya mikir kok mikir bodoh-bodoh saya lah sungguh katanya kita nak duduk sekali dengan Nabi Muhammad tak nak duduk sekali nak tengok <clears throat> Nabi tapi boleh jadi boleh jadi duduk sekarang dengan Nabi dah netai Nabi takut-takut kita duduk alik Abu Jahal kali Abu Jahal Abu Lahak ha tu pasal lagi tu jangan kita duduk dia tengok tengok diri kita naik naik mum naik buat saja kena tengok naik <coughs> ngelop kata cuba kita gambar sekarang ni sekarang kau dunia duduk tengah-tengah maju kita ada kita ada gotu ada gani kita tanya hati kita. Jangan gedak. Nak pergi serupa dengan sahabat di zaman dulu. Harta benda, tubuh badan, masa, tumte temti untuk agama. Lah ni tera tu heuji sikit lah kita. Mengepak. Berkali tiga hari tak berhenti lagi mengepak. Duit-duit ada ada dalam poket. Saya misal mudah-mudah. Kalau zaman-zaman lah ni, orang banyak katanya, Duit ada ada dalam poket kita, dalam tanakan kita, kita kena tum untuk agama kita semua. Saya tak berasa tak tu, baik. Tak berasa. Berapa orang, berapa cokoh. Ya. Ha, Nak semaya tahajuk lagi. Kadang-kadang tak jam. Apa tak lagi, nak pergi teh, supa dengan sahabat pada zaman dahulu. Masya Allah. Ini ha, nak ayat katanya kita nak tahu ni imej Tuhan atau lagu mana tiap-tiap orang boleh jadi orang tu imej kuat kita tengok zahir nampak dogo-dogo tak madah ya. tapi boleh jadi hak kita duk tengok orang hak kuat kuat kuat kuat tapi hak sungguh gelonggong eh. tak ada apa sekara dia alik dalai dia itulah kita klik kepada ayat ni semula mujurnya Allah Ta'ala jadi kita ni umat Nabi Muhammad SAW kalau jadi umat belum pada tu tak tahu kita nak duduk. Kita duduk lagu mana tak tahu. Duduk dalam kelai kabuk, pucah kacir, hacuh habis agama. Akidah tak kena, ibadat aku tak kena. Terutamanya, orang-orang dalam yuk belum pada Nabi Muhammad, duduk dalam zaman jahiliyah. Duduk tak tahu berapa, yuk mud pada waktu tu. Alhamdulillah. Tapi Allah rayak lagi. Ayat 47. 40 ni, eh? dan engkau juga tidak berada dekat gunung Tursina. Tak kala kami menyeru Nabi Musa dan memberi wahyu kepadanya dahulu. Tetapi diturunkan rahmat Al-Quran dari Tuhanmu. Allah nak. Tuhan raya. Adalah Quran. Menerangkan kisah itu supaya engkau memberi amaran kepada kaummu. Mula-mula sekali. Nabi kecek kepada kaum Makkah pada zaman itu ambil semua isi Quran eh, royak royak royak walaupun pedah pahit walaupun berat sara mana pun nabi royak kita zaman sekarang ni orang sial eh, sorang hadap saingan kita kita tak bergamuk nak royak Islam saya yakin ni benda ni kita jadi puan ruam dengan boleh kecek boleh makan sekali samana sekali naik kapal terubah naik motor naik kereta sekali boleh tapi sekali habuk kita tak kecek ha ugamo supaya ngakar kabat mulut kita sungguh tak? sungguh tak biasa kita rakyat Islam ke dia tapi Nabi Masya Allah ya rakyat ikut jumpa orang-orang rakyat Islam jumpa terutamanya orang-orang yang menetek <coughs> menentang Islam. Yang royak juga. Nak terima tak si terima ikut. Yang royak. Ini ha, nak ayat katanya berat. Kerjaan Nabi yang Nabi sapa ajari daripada Allah. Balig ma unzila ilaika min rabbik. Hei Muhammad, musapalah ajari yang di yang datanya daripada Tuhanmu. Itu yang kera'ah dah yang telah lama tidak didatangi sebarang rasul pemberi amaran sebelummu. Ya panggil saya ting Di antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad ni tekahnya 570 tahun. Cuba kita gambar. Tak ada rasul walaupun sore. 570 tahun. Apa orang nak duduk lagu mana? Kalau kita duduk dalam sangkum, tak ada tok guru, tak ada ustaz, tak ada nak ucakan, tak ada orang sapa ajar agama. Rang. Mana kui khote? Agama tak ada siapa dok royak. Hak tu dah glewing siapa ko ambil tok kong gil tok di Kaabah. Tu nak ayat tanya, subyot manusia yang mikir tak tahu tak tahu tak ambil mana tok pok-pok dia. Ambil tok kong gil tok di Kaabah. Tok dalam Kaabah tu. Tawah telanjir, siu, tepuk tangi kalau tengah-tengah malam kawah eh, kawah telanjir lalu dah Masya Allah ini ha, ayat katanya otak apabila fikir ambil nafsu mari letak maka dia punuh walaupun benda tu akal fikir yang waras dia tak boleh terima katanya ambil buat apa tak kong dia letak di di bucu-bucu Kaabah dalam Kaabah dan sebagainya lepas tu Hak lebih pada tu, zaman jahiliah ni, syirik ni masya Allah penuh. Yang ada belakang, yang main dengan menate, nganok panuh. Main di sini maksudnya, cahaya, cahaya kepada menate. Menate tu, hak bahasa pasang, apa, perut besar dah, berapa kali, beranak tu, biar anak jatuh ke anak tino. Dia tu belakang tu, benar-benar pasang tu. Sebab tu, amalan-amalan syirik ni sejak daripada zaman zaman dulu, dia mari, mari, mari. mari siapa ke alam Melayu kita alam Melayu kita ni orang tempat kita jangan lupa ni belum pada Islam dulu Hindu Pram Hup. duduk krong di tempat kita ni semua tak akan belakang termasuknya Malaysia, Indonesia ya tak akan belakang negeri pasal tak akan tapi Islam mari sebab belakang tu melalui orang belayar mari pak naik ke pulau Melayu dia panggil masuk ke Melaka, masuk ke Taning, masuk ke Sapako, Atah-Atah dan sebagainya. Alhamdulillah, kita kena syukur banyak. Allah Ta'ala tandanya, orang itu bawa Islam hari, lepas tu kau-kau kaya, masuk Islam, nikah belaki, beranak masuk, jadi orang Islam dan sebagainya. Alhamdulillah. Kena terima katanya benda ni adalah takdir daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nabi mati lama dah. Tujuh 700 tahun, 800 tahun Nabi mati dah baru Islam sampai di tempat kita. Apa tu? Nak buai kacat kerap. Hak pasang syirik, syirik, syirik. Allah, bukan mudah. Sebab tu yang mari sampai ke sekarang ni pun, kita pati patisit. Katanya syirik masih lagi duk, duk ada di dalam witi, ciwit orang-orang Islam kita sikit sebanyak. Walaupun orang duk rakyat, duk mengajar, duk sebar, rakyat katanya jangan we syirik, jangan we tang paki dengan Allah Ta'ala. Tapi tu pun duduk di orang-orang ngaji. Orang-orang tak ngaji, duduk duduk tak tahu apa, duduk main syirik lagi. Dengan azimat, dengan wasabah, dengan mani kubur, pergi mitok dengan kubur, gotu, goni, gotu, goni, kuako kuako, Masih banyak lagi yang orang duduk buat. Ha, gitulah. Nah, saya baca ayat 40 ni, tak ada habis sebab masa habis dah. Wallahu a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.